Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan. Terjemah kumpulan hadis 9 imam. Sahih Bukhari. Kitab 4. Wudu. 1. Telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim Al-Hanzalib berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdur Rozak berkata, telah mengabarkan kepada kami Mamar dari Hamam bin Munabi bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu. Seorang laki-laki dari hatleramaut berkata, apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, kentut, baik dengan suara atau tidak. Dua, Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Khalid dari Said bin Abu Hilal dari Nuaim bin Al-Mujmir berkata, Aku mendaki masjid bersama Abu Hurairah, lalu dia berwudu, dan berkata, Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena sisa air wudhu. Barang siapa di antara kalian bisa memperpanjang cahayanya, hendaklah ia lakukan. 3. Telah menceritakan kepada kami Ali, berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri, dari Said bin Al-Musayyab. Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Abad bin Tamim, dari pamannya, bahwa ada seseorang yang mengadukan keraguannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seakan-akan ia mendapatkan sesuatu dalam sholatnya. Beliau lalu bersabda, janganlah kamu pindah atau pergi hingga kamu mendengar suara atau mencium baunya. 4. Telah menceritakan kepada kami Ali bin, Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru berkata, telah mengabarkan kepadaku Quraib dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur sampai mendengkur kemudian bangun dan mengerjakan sholat. Atau ia mengatakan, Nabi berbaring hingga mendengkur, kemudian beliau berdiri sholat. Kemudian, Sufyan secara berturut-turut meriwayatkan hadis tersebut kepada kami, dari Amru, dari Quraib, dari Ibnu, Abbas ia berkata, pada suatu malam aku pernah menginap di rumah bibiku, Maimunah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu melaksanakan sholat malam. Hingga pada suatu malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dan berwudu dari bejana kecil dengan wudu yang ringan. Setelah itu berdiri dan sholat. Aku lalu ikut berwudu dari bejana yang beliau gunakan untuk wudu. Kemudian aku menghampiri beliau dan ikut sholat di sisi kirinya, Sufyan juga menyebutkan sebelah kiri, beliau lalu menggeser aku ke sisi kanannya. Setelah itu beliau sholat sesuai yang dikehendakinya, kemudian beliau berbaring dan tidur hingga mendengkur. Kemudian seorang tukang azan datang memberitahukan beliau bahwa waktu sholat telah tiba, beliau lalu pergi bersamanya dan sholat tanpa berwudu lagi. Kami lalu katakan kepada Amru, Orang-orang mengatakan bahwa mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, namun tidak dengan hatinya. Amru lalu berkata, Aku pernah mendengar Ubaid bin Umair berkata, mimpinya para nabi adalah wahyu. Kemudian ia membaca, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Quran Surat Es-Safat, ayat 102. 5 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Musa bin Uqbah dari Quraib mantan budak Ibnu Abbas. Dari Usamah bin Zaid bahwa ia mendengarnya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertolak meninggalkan Arafah hingga setelah sampai di lembah jalan di sisi gunung, beliau turun buang air kecil, kemudian beliau berwudu namun dengan wudu yang ringan. Aku lalu bertanya, apakah akan sholat wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sholat masih ada di depanmu. Beliau lalu mengendarai tunggangannya hingga sampai di Musdalifah beliau turun dan wudhu, secara sempurna. Kemudian ikomah dikumandangkan, dan beliau pun melaksanakan sholat maghrib. Kemudian orang-orang menambatkan unta-unta mereka pada tempatnya, lalu ikomat isya, dikumandangkan, beliau lalu mengerjakan sholat isya, tanpa mengerjakan sholat yang lain di antara keduanya. 6. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Salamah Al-Hazai Mansur bin Salamah berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Bilal, yaitu Sulaiman dari Zaid bin Aslam, dari Atta, bin Yasar, dari Ibnu Abbas bahwa dia berwudu. Ia mencuci wajahnya. Lalu mengambil air satu cidukan tangan dan menggunakannya untuk berkumur dan istinsak, lalu ia kembali mengambil satu cidukan tangannya dan menjadikannya begini, menuangkan pada tangannya yang lain, lalu dengan kedua tangannya ia membasuh wajahnya, lalu mengambil air satu cidukan dan membasuh tangan kanannya, lalu kembali mengambil air satu cidukan dan membasuh tangannya yang sebelah kiri. Kemudian mengusap kepala, lalu mengambil air satu cidukan dan menyela-nyela kaki kanannya hingga membasuhnya, lalu mengambil air satu cidukan lagi dan membasuh kaki kirinya. Setelah itu ia berkata, seperti inilah aku lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. 7. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami, Jarir, dari, Mansur, dari, Salim bin Abu al-Jad, dari Quraib, dari Ibnu, Abbas dan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya untuk bersetubuh, maka hendaklah ia membaca. Allahumma janib nasi syaitona, wa syaitona marosak tanah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau rizkikan anak kepada kami. Jika dikaruniai anak dari hubungan keduanya maka setan tidak akan dapat mencelakakan anak itu. 8. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abdul Aziz bin Suhaib berkata, Aku mendengar Anas berkata, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam WC, maka beliau berdoa, Allahumma inni auhzubika minal hubutsi wal hobais, ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dan hadis ini dikuatkan oleh Ibnu Ararah dari Syubah dan Gundar berkata dari Syubah ia berkata, jika mendatangi WC. Dan Musa dari Hamad jika masuk. Dan Said bin Said berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz jika mau masuk. 9. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Hashim bin Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami, Warka, dari Ubaidullah bin Abu Yazid, dari Ibnu, Abbas bahwa pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam WC, Lalu aku letakkan bejana berisi air. Beliau lantas bertanya, siapa yang meletakkan ini? Aku lalu memberitahukannya. Maka beliau pun bersabda, Ya Allah pandaikanlah dia dalam agama. 10. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib berkata, telah menceritakan kepada kami Az suri dari Atta, bin Yazid al-Laitsi, dari Abu Ayub al-Ansori, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam WC untuk buang hajat, maka janganlah menghadap ke arah kiblat membelakanginya. Hendaklah ia menghadap ke arah timurnya atau baratnya. Sebelas. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Said dari Muhammad bin Yahya bin Hiban, dari pamannya Wasi bin Hiban dari Abdullah bin Umar bahwa ia berkata, orang-orang berkata, jika kamu menunaikan hajatmu maka janganlah menghadap kiblat atau menghadap ke arah Baitul Maqdis. Abdullah bin Umar lalu berkata, pada suatu hari aku pernah naik atap rumah milik kami, lalu aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat menghadap Baitul Maqdis di antara dua dinding. Lalu ada seseorang yang berkata, barangkali kamu termasuk dari orang-orang yang sholat dengan mendekatkan paha ke tanah. Maka aku jawab, demi Allah, aku tidak tahu. Malik berkata, yaitu orang yang sholat namun tidak mengangkat paha dari tanah ketika sujud, yakni menempel tanah. 12. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair, berkata. Telah menceritakan kepada kami Al-Laits berkata. Telah menceritakan kepadaku Ukail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa jika istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin buang hajat, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang dan terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijabilah istri-istri Tuhan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Lalu pada suatu malam waktu Isya, Sauda binti Zamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar untuk buang hajat. Dan Sauda adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. Umar lalu berseru kepadanya, Sungguh kami telah mengenalmu wahai saudah. Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab. Telah menceritakan kepada kami, Zakaria berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah telah mengizinkan kalian, istri-istri Nabi, keluar untuk menunaikan hajat kalian. Hisham berkata, yakni buang air besar. 13 telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Iyadul dari Ubaidullah dari Muhammad bin Yahya bin Hiban dari Puasi bin Hiban dari Abdullah bin Umar berkata, Aku pernah naik di rumah Hafsah karena suatu urusanku. Maka aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat membelakangi kiblat menghadap Syam. 14. Telah menceritakan kepada kami, Yakub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun berkata, telah menceritakan kepada kami, Yahya, dari Muhammad bin Yahya bin Hiban, bahwa pamannya, Wasi, bin Hibban mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya. Ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di atas rumah milik kami. Saat itu aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk buang hajat di atas dua batu bata menghadap Baitul Maqdis. 15. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Hisham bin Abdul Malik berkata, telah menceritakan kepada kami syubah dari Abu Muas, dan namanya adalah Atta bin Abu Maimunah ia berkata, Aku mendengar Anas bin Malik berkata, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk buang hajat, maka aku dan seorang temanku membawakan bejana berisi air, yakni agar beliau bisa beristinja dengannya. 16. Telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami syubah dari Abu Muas, yaitu, Atta bin Abu Maimunah ia berkata, Aku mendengar Anas berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk buang hajat, maka aku dan seorang temanku mengikutinya dengan membawa bejana berisi air. 17. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jafar berkata, telah menceritakan kepada kami, Syubah dari Atta bin Abu Maimunah, ia mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam WC untuk buang hajat, lalu aku dan seorang temanku membawa bejana berisi air dan sebatang kayu tongkat untuk beliau gunakan beristinja. Hadis ini kuatkan oleh An Natler dan Syazan dari Syubah, Al-Anaza adalah tongkat yang ujungnya ada besi. 18 telah menceritakan kepada kami, Muaz bin Fatlalah berkata, telah menceritakan kepada kami, Hisham, yaitu Al-Dastawai dari, Yahya bin Abu Kasir, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika salah seorang dari kalian minum, maka janganlah ia bernafas dalam gelas. Dan jika masuk ke dalam WC janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan membersihkan dengan tangan kanannya. 19. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Auzai, dari Yahya bin Abu Kasir, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari bapaknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian kencing maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanan, jangan beristinja dengan tangan kanan dan jangan bernafas dalam gelas saat minum. 20. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al-Makki berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Yahya bin Said bin Amru Al-Maki, dari kakeknya, dari Abu Hurairah, ia berkata, aku mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau keluar untuk buang hajat, dan beliau tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, hingga aku pun mendekatinya. Lalu beliau bersabda, carikan untukku batu untuk aku gunakan beristinja, dan jangan bawakan tulang atau kotoran hewan. Lalu aku datang kepada beliau dengan membawa kerikil di ujung kainku, batu tersebut aku letakkan di sisinya, lalu aku berpaling darinya. Setelah selesai beliau gunakan batu-batu tersebut. 21. Telah menceritakan kepada kami, Abu Nuaim berkata. Telah menceritakan kepada kami, Suhair dari Abu Ishak berkata. Abu, Ubaidah tidak menyebutkannya tetapi Abdurrahman bin Aswad dari bapaknya, bahwa ia mendengar Abdullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke WC, lalu beliau memerintahkan aku membawakan tiga buah batu. Aku hanya mendapatkan dua batu, lalu aku mencari batu yang ketiga, namun aku tidak mendapatkannya hingga aku pun mengambil kotoran hewan yang sudah kering. Kemudian semua itu aku bawa ke hadapan Nabi. Namun beliau hanya mengambil dua batu dan membuang kotoran hewan yang telah kering tersebut seraya bersabda, ini najis. Ibrahim bin Yusuf berkata dari, bapaknya, dari. Abu Ishak berkata, telah menceritakan kepadaku, Abdurrahman. 22. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami, Sufyan, dari, Zaid bin Aslam, dari Atta, bin Yasar, dari Ibnu, Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, sekali-sekali. 23. Telah menceritakan kepada kami, Husain bin, Isa, berkata, telah menceritakan kepada kami, Yunus bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Fulai bin Sulaiman, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Amru bin Hazm, dari Abad bin Tamim, dari Abdullah bin Said, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dua kali dua kali. 24. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Sad dari Syihab bahwa Atta bin Yazid mengabarkan kepadanya bahwa Humran, mantan budak, Utsman mengabarkan kepadanya bahwa ia telah melihat Utsman bin Affan minta untuk diambilkan bejana berisi air. Lalu dia menuangkan pada telapak tangannya tiga kali lalu membasuh keduanya, lalu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh kedua tangan hingga siku tiga kali, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kakinya tiga kali hingga kedua mata kaki. Setelah itu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, Kemudian dia sholat dua rokaat dan tidak berbicara antara keduanya, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan dari Ibrahim berkata, Soli bin Kaisan berkata, Ibnu Syihab berkata. Tetapi Urwah menceritakan dari Humran ketika Utsman berwudu. Dia berkata, maukah aku sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang kalau bukan karena ada satu ayat tentu aku tidak akan menyampaikannya. Aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki berwudu dengan membaguskan wudunya kemudian mengerjakan sholat, kecuali akan diampuni dosa antara wudunya dan sholatnya itu hingga selesai sholatnya. Urwah berkata, ayat yang dimaksud adalah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, Quran Surat Al-Baqarah, ayat 159. 25, telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari As-Suhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Idris bahwa dia mendengar Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa berwudu hendaklah mengeluarkan air dari hidung, dan barang siapa beristinja, dengan batu hendaklah dengan bilangan ganjil. 26. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu As-Sinat, dari Al-Arai, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah dengan memasukkan air ke dalam hidung. Barang siapa beristinja, dengan batu hendaklah dengan bilangan ganjil. Dan jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah membasuh kedua telapak tangannya sebelum memasukkannya dalam bejana air wudhunya, sebab salah seorang dari kalian tidak tahu kemana tangannya bermalam. 27 telah menceritakan kepada kami, Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Abu, Awanah, dari Abu Bishir, dari Yusuf bin Mahak, dari Abdullah bin, Amru berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan yang kami lakukan, beliau lalu dapat menyusul saat kami hampir kehabisan waktu sholat asyar sehingga kami berwudu dengan hanya mengusap kaki kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berseru dengan suara yang keras, tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu akan masuk ke dalam neraka. Beliau ucapkan itu hingga tiga kali. 28. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Shuaib dari As-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Atta bin Yazid dari Humran, mantan budak, Usman bin Afan, bahwa ia melihat Utsman bin Affan minta untuk diambilkan air wudhu. Ia lalu menuang bejana itu pada kedua tangannya, lalu ia basuh kedua tangannya tersebut hingga tiga kali. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudhunya, kemudian berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian membasuh mukanya tiga kali, membasuh kedua lengannya hingga siku tiga kali, mengusap kepalanya lalu membasuh setiap kakinya tiga kali. Setelah itu ia berkata, Aku telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Beliau lalu bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini. Kemudian dia sholat dua rakaat dan tidak berbicara antara keduanya, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. 29. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada kami, Syubah berkata, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata saat dia lewat di hadapan kami, sementara saat itu orang-orang sedang berwudu, sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Abul Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tumit-tumit yang tidak terkena air wudu akan masuk neraka. 30 telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami, Malik dari Said al-Makbari, dari Ubaid bin Juraij, bahwa dia berkata kepada Abdullah bin Umar, wahai Abu Abdurrahman, aku melihat Anda mengerjakan empat hal yang tidak aku lihat seorang pun dari sahabatmu melakukannya. Abdullah bin Umar berkata, apa sajakah itu wahai Ibnu Juraij? Ibnu Juraij berkata, Aku melihat Anda tidak menyentuh rukun-rukun Ka'bah kecuali rukun Yamani. Aku melihat Anda mengenakan sandal terbuat dari kulit. Aku melihat Anda mengecat rambut dengan berwarna kuning. Dan saat manusia di Makkah melakukan talbiyah setelah melihat hilal aku melihat Anda tidak melakukannya kecuali pada hari Tarwiyah. Abdullah bin Umar pun berkata, Adapun tentang rukun Ka'bah, sungguh aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusapnya kecuali rukun Yamani. Sedangkan mengenai sandal dari kulit, sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengenakan sandal kulit yang tidak berbulu dan berwudu dengan tetap mengenakannya, dan aku suka bila tetap mengenakannya. Adapun tentang warna kuning, Sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencelup dengan warna tersebut dan aku juga suka melakukannya. Dan tentang talbiyah, sungguh belum pernah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertalbiyah kecuali setelah kendaraannya melaju menuju Mina. 31. Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami, Halid dari Hafsah dari Ummu, Atiyah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka saat memandikan puterinya, hendaklah kalian mulai dari yang sebelah kanan dan anggota wudhunya. 32. Telah menceritakan kepada kami, Hafsah bin Umar berkata, telah menceritakan kepada kami, Syubah berkata, telah mengabarkan kepadaku, Asyats bin Sulaim berkata, Aku mendengar bapakku, dari, Masruk, dari Aisyah, berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci dan selainnya. 33. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ishak bin, Abdullah bin Abu Yalha dari Anas bin Malik berkata, ketika waktu sholat asyar tiba, Orang-orang mencari air wudhu namun tidak mendapatkannya. Lalu aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi air wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meletakkan tangannya di atas bejana tersebut seraya memerintahkan orang-orang untuk berwudhu darinya. Anas berkata, Aku melihat air keluar dari jari-jari beliau hingga semua orang sampai yang terakhir dapat berwudu. 34 telah menceritakan kepada kami, Malik bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Israel, dari Ashim, dari Ibnu Sirin, berkata, Aku berkata kepada Abidah, kami memiliki rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami dapat dari Anas atau keluarga Anas. Ia lalu berkata, sekiranya aku memiliki satu helai rambut Rasulullah, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. 35, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahim berkata, telah mengabarkan kepada kami, Said bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami abad dari Ibnu Aun dari Ibnu Sirin dari Anas bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencukur rambutnya, maka Abu Yolha adalah orang yang pertama mengambil rambut beliau. 36 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Abu As zinat dari Al-Arai dari Abu Hurairah berkata, Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anjing menjilat bejana seorang dari kalian, maka hendaklah ia cuci hingga tujuh kali. 37 telah menceritakan kepada kami, Ishak telah mengabarkan kepada kami, Abdus Samad telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin, Abdullah bin Dinar aku mendengar bapakku, dari Abu Soli, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ada seorang laki-laki melihat seekor anjing menjilat-jilat tanah karena kehausan, lalu orang itu mengambil sepatunya dan mengisinya air untuk kemudian diminumkan kepada anjing tersebut hingga kenyang. Allah lalu berterima kasih kepadanya dan memasukkannya ke dalam surga. Ahmad bin Syabib berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku, dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepadaku, Hamzah bin Abdullah dari bapaknya, bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa anjing yang kencing dan membuang kotoran di dalam masjid, namun para sahabat tidak menyiramnya dengan sesuatu. 38. Telah menceritakan kepada kami, Hafsah bin Umar berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Ibnu Abu As-Safar, dari asy Syabi, dari Adi bin Hatim berkata, Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lalu menjawab, jika kamu melepas anjing buruanmu yang telah terlatih lalu ia mendapatkan hasil buruan, maka makanlah hasil buruannya. Jika anjing itu memakannya maka kamu jangan memakannya, sebab ia menangkap untuk dirinya sendiri. Aku lalu bertanya lagi, aku melepas anjing buruanku, lalu aku mendapati anjing lain bersama dengan anjingku. Beliau menjawab, jangan kamu makan, karena kamu membaca basmalah untuk anjingmu dan tidak untuk anjing yang lain. 39. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib, telah menceritakan kepada kami Said Al-Makburi, dari Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba akan selalu dihitung sholat selama ia di masjid menunggu sholat dan tidak berhadas. Lalu ada seorang laki-laki non-Arab berkata, apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, suara, yaitu kentut. 40. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Abad bin Tamim, dari pamannya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, janganlah kamu pergi hingga engkau mendengar suara atau mencium bau. 41. Telah menceritakan kepada kami Kutaibah bin Said berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-Amasi, dari Munzir Abu Yala'at sauro dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, ia berkata, Ali berkata, Aku adalah seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan matzi, karena malu untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku suruh Mikdad bin Al-Aswad untuk bertanya. Lalu ia pun bertanya, beliau kemudian menjawab, cukup baginya berwudu. Syubah juga meriwayatkan dari Al-Amasi. 42 telah menceritakan kepada kami, Sa'd bin Hafsah telah menceritakan kepada kami, Syaiban, dari Yahya, dari Abu Salamah, bahwa Atta bin Yasar mengabarkan kepadanya. Bahwa Zaid bin Halid mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah bertanya Utsman bin Afan radhiyallahu anhu, aku bertanya, apa pendapatmu jika seorang laki-laki berhubungan badan dengan istrinya namun tidak keluar air mani? Utsman menjawab, hendaknya ia berwudu seperti wudunya untuk sholat, lalu membasuh kemaluannya. Utsman melanjutkan, Aku mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku menanyakan hal itu kepada Ali, Zubair, Yolhah, dan Ubay bin Kab. Rodiyallahu, Anhu. Mereka semua menyuruh untuk melakukannya. 43. Telah menceritakan kepada kami Ishak berkata, telah mengabarkan kepada kami An-Natler berkata, telah mengabarkan kepada kami Syubah dari Al-Hakam, dari Zakwan Abu Solih, dari Abu Said Al-Hudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim seorang utusan kepada seorang laki-laki Ansor. Maka laki-laki Ansor itu pun datang sementara kepalanya basah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, sepertinya kami telah membuat kamu tergesa-gesa. Laki-laki Ansor itu menjawab, benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, jika kamu dibuat tergesa-gesa atau tertahan tidak mengeluarkan mani, maka cukup bagimu berwudu. Hadis ini dikuatkan juga oleh Wahab, ia berkata, telah menceritakan kepada kami, Syubah. Abu Abdullah berkata, riwayat Gundar dan Yahya dari Syubah tidak menyebutkan wudu. 44, telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun, dari Yahya, dari Musa bin Uqbah dari Quraib, mantan budak Ibnu Abbas, dari Usama bin Zaid bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertolak meninggalkan Arafah beliau menuju bukit dan menunaikan hajatnya. Usama bin Zaid berkata, Aku lalu menuangkan air untuknya hingga beliau pun berwudu. Aku lalu berkata, Wahai Rasulullah, apakah kita akan sholat di sini? Beliau menjawab, tempat sholat ada di depanmu. 45. Telah menceritakan kepada kami Amru bin, Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab berkata, Aku mendengar, Yahya bin Said berkata, telah mengabarkan kepadaku, Sa'd bin Ibrahim, bahwa, Nafi, bin Jubair bin Mutim, mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar Urwah bin Al, Mugiroh bin Syubah menceritakan dari Al, Mugiroh bin Syubah bahwa dia pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Beliau lalu pergi untuk buang hajat, sementara Al, Mugiroh menuangkan air untuk beliau hingga beliau pun berwudu membasuh muka, mengusap kepala dan sepasang sepatunya. 46. Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku, Malik dari, Mahramah bin Sulaiman, dari Quraib, mantan budak Ibnu, Abbas, bahwa Abdullah bin, Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa ia pada suatu malam pernah bermalam di rumah Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bibinya dari pihak ibu. Katanya, aku berbaring di sisi bantal sementara Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan istrinya berbaring pada bagian panjang tengahnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu tidur hingga pada tengah malam, atau kurang sedikit, atau lewat sedikit, beliau bangun dan duduk sambil mengusap sisa-sisa kantuk yang ada di wajahnya dengan tangan. Beliau kemudian membaca sepuluh ayat terakhir dari surah Ali, Imran. Kemudian berdiri menuju tempat wudhu, beliau lalu berwudhu dengan memperbagus wudhunya, lalu sholat. Ibnu, Abbas berkata, maka aku pun ikut dan melakukan sebagaimana yang beliau lakukan, aku lalu berdiri di sampingnya. Beliau kemudian meletakkan tangan kanannya di kepalaku seraya memegang telingaku hingga menggeserku ke sebelah kanannya. Kemudian beliau sholat dua rokaat, kemudian dua rokaat, kemudian dua rokaat, kemudian dua rokaat, kemudian witir. Setelah itu beliau tidur berbaring hingga tukang azan mendatanginya, beliau lalu berdiri dan sholat dua rokaat ringan, kemudian keluar untuk menunaikan sholat subuh. 47. Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku, Malik dari, Hisham bin, Urwah dari istrinya Fatimah, dari neneknya Asma, binti Abu Bakar bahwa ia berkata, Aku pernah menemui Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika terjadi gerhana matahari. Saat itu orang-orang sedang melaksanakan sholat dan saat itu ia pun berdiri sholat. Setelah itu aku katakan kepadanya, apa yang dilakukan orang-orang. Aisyah lalu memberi isyarat dengan tangannya ke arah langit seraya berkata, Maha Suci Allah. Aku lalu berkata, satu tanda kekuasaan Allah. Lalu dia mengiyakan dengan memberi isyarat. Maka aku pun ikut sholat sementara timbul perkara yang membingungkanku, hingga aku siram kepalaku dengan air. Selesai sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan puja dan puji kepada Allah, Kemudian beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku, kecuali aku sudah melihatnya dari tempatku ini hingga surga dan neraka. Dan telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan terkena fitnah dalam kubur kalian seperti, atau hampir serupa dengan fitnah Dajjal yang aku sendiri tidak tahu fitnah apakah itu. Asma, berkata, setiap salah seorang dari kalian akan didatangkan dalam sidang, lalu dikatakan kepadanya, "Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini, Rasulullah?" Adapun orang beriman atau orang yang yakin aku tidak tahu mana yang Asma ucapkan, lalu orang tersebut akan menjawab, "Dia adalah Muhammad utusan Allah." Ia datang kepada kami membawa penjelasan dan petunjuk. Kami lalu menyambutnya, beriman dan mengikuti seruannya. Maka kepada orang itu dikatakan, tidurlah kamu dengan baik, sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu adalah orang beriman. Adapun munafik atau pelaku dosa besar aku tidak tahu mana yang diucapkan Asma, akan menjawab, aku tidak tahu siapa dia, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu maka aku pun mengikuti ucapan tersebut. 48. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Amru bin Yahya al-Mazini, dari bapaknya, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Zaid, dia adalah kakek, Amru bin Yahya. Bisakah engkau perlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu? Abdullah bin Zaid lalu menjawab, tentu. Abdullah lalu minta diambilkan air wudhu, Lalu ia menuangkan air pada kedua tangannya dan membasuhnya dua kali. Lalu berkumur dan mengeluarkan air dari dalam hidung sebanyak tiga kali, kemudian membasuh mukanya tiga kali, kemudian membasuh kedua tangan dua kali dua kali sampai ke siku, kemudian mengusap kepalanya dengan tangan, dimulai dari bagian depan dan menariknya hingga sampai pada bagian tengkuk, lalu menariknya kembali ke tempat semula. Setelah itu membasuh kedua kakinya. 49. Telah menceritakan kepada kami, Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Amru, dari bapaknya berkata, Aku pernah menyaksikan, Amru bin Abu Hasan bertanya kepada Abdullah bin Said tentang wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia minta diambilkan satu gayung air, Kemudian ia memperlihatkan kepada mereka cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya lalu mencucinya tiga kali. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya kembali dengan tiga kali cidukan, kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu membasuh mukanya tiga kali, kemudian membasuh kedua tangannya dua kali sampai ke siku. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu mengusap kepalanya dengan tangan, mulai dari bagian depan ke belakang dan menariknya kembali sebanyak satu kali, lalu membasuh kedua kakinya hingga mata kaki. 50. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam berkata, Aku pernah mendengar Abu Juhaifah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar mendatangi kami di waktu tengah hari yang panas. Beliau lalu diberi air wudhu hingga beliau pun berwudhu, orang-orang lalu mengambil sisa air wudhu beliau seraya. Mengusap-ngusapkannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur dua rakaat dan asyar dua rakaat sedang di depannya diletakkan tombak kecil. Abu Musa berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bejana berisi air, beliau lalu membasuh kedua tangan dan mukanya di dalamnya, lalu menyentuh air untuk memberkahinya seraya berkata kepada keduanya, Abu Musa dan Bilal, minumlah darinya dan usapkanlah pada wajah dan leher kalian berdua. 51. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim bin Sa'd berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku dari Solih dari Ibnu Syihab berkata, Mahmud bin Arabi mengabarkan kepadaku, ia berkata, dialah orang yang diberkahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di wajahnya saat dia masih kecil dari sumur mereka. Dan, Urwah menyebutkan dari Al-Miswar, dan selainnya setiap dari keduanya saling membenarkan satu sama lain, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, hampir saja mereka berkelahi memperebutkan bejana bekas wudu beliau. 52. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail dari Al-Jad berkata, Aku mendengar As-Said bin Yazid berkata, bibiku pergi bersamaku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya putra saudara perempuanku ini sedang sakit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalaku dan memohonkan keberkahan untukku. Kemudian beliau berwudu, maka aku pun minum dari sisa air wudunya. Kemudian aku berdiri di belakangnya hingga aku melihat ada tanda kenabian sebesar telur burung di pundaknya. 53. Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, telah menceritakan kepada kami, Khalid bin, Abdullah, telah menceritakan kepada kami Amru bin Yahya, dari bapaknya, dari Abdullah bin Zaid, bahwa ia menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya lalu mencucinya, atau berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung dari satu cedukan telapak tangannya. Dia lakukan ini tiga kali. Kemudian membasuh kedua tangannya sampai ke siku dua kali dua kali. Kemudian mengusap kepalanya dengan tangan dan menariknya ke belakang kepala, lalu mengembalikannya sekali, lalu membasuh kedua kakinya hingga ke mata kaki. Setelah itu ia berkata, begitulah wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 54. Telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Amru bin Yahya dari bapaknya berkata, Aku pernah menyaksikan, Amru bin Abu Hasan bertanya kepada Abdullah bin Said tentang wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah lalu minta diambilkan bejana berisi air, Lalu ia memperlihatkan kepada mereka cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia memulai dengan menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya lalu mencucinya tiga kali. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali dengan tiga kali cidukan. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana dan membasuh mukanya tiga kali, kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana dan membasuh kedua tangannya sampai ke siku dua kali dua kali. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam bejana dan mengusap kepalanya dengan tangan, ia mulai dari bagian depan ke belakang lalu mengembalikannya lagi, ke arah depan kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana dan membasuh kedua kakinya. Dan telah menceritakan kepada kami, Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib berkata, ia mengusap kepalanya satu kali. 55. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi, dari Abdullah bin Umar bahwa ia berkata, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki dan perempuan semuanya minta diajari berwudu. 56 telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Muhammad bin Al-Munkadir berkata, aku mendengar Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguk saat aku sedang sakit yang mengakibatkan aku tidak sadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berwudu dan menyiramkan sisa air wudunya hingga aku pun sadar. Aku lalu bertanya, Wahai Rasulullah, untuk siapakah warisan itu? Sebab aku tidak mewariskan kalalah, tidak punya anak. Maka turunlah ayat tentang waris. 57. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir, mendengar Abdullah bin Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas berkata, waktu sholat telah masuk, bagi orang-orang yang rumahnya dekat mereka pulang untuk wudhu sementara yang lain masih di dalam masjid. Lalu diberikan sebuah bejana kecil yang terbuat dari kayu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bejana itu tidak cukup untuk dimasuki oleh telapak tangan beliau, hingga orang-orang pun berwudu dari jari tangan beliau semua. Kami lalu bertanya, berapa jumlah kalian saat itu? Anas menjawab, lebih dari 80 orang. 58, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin al Allah, berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta diambilkan bejana berisi air. Beliau lalu mencuci kedua tangan dan wajahnya dalam bejana tersebut dan mendoakan keberkahan. 59 telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul, Aziz bin Abu Salamah berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Yahya, dari bapaknya, dari Abdullah bin Zaid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, lalu kami menyiapkan air dalam sebuah bejana yang terbuat dari tembaga. Beliau lalu berwudu, membasuh muka tiga kali, lalu membasuh tangan dua kali dua kali, lalu mengusap kepalanya dimulai dari depan ke belakang dan menariknya kembali ke depan. Kemudian membasuh kedua kakinya. 60. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Shuaib dari As-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bahwa Aisyah berkata, tatkala sakit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin berat, beliau minta izin kepada istri-istrinya agar beliau dirawat di rumahku, lalu mereka pun mengizinkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu keluar berjalan dengan dipapah oleh dua orang, Abbas dan seorang lagi. Ubaidullah berkata, Aku lalu kabarkan hal itu kepada Abdullah bin Abbas lalu dia berkata, Tahukah kamu, siapakah lelaki yang lain itu? Aku jawab, tidak. Dia lantas berkata, orang itu adalah Ali bin Abu Thalib. Rodiyaulohu, anhu. Aisyah menceritakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di rumahnya dan sakitnya makin berat, beliau mengatakan, siramkan air kepadaku dari tujuh geriba yang belum dilepas ikatannya, sehingga aku dapat memberi pesan kepada orang-orang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didudukkan untuk mandi dengan ember milik Hafsah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami segera menyiram beliau hingga beliau memberi isyarat sudah cukup. Setelah itu beliau keluar menemui orang-orang. 61. Telah menceritakan kepada kami, Khalid bin Muhalat berkata, telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal berkata, telah menceritakan kepadaku Amru bin Yahya, dari bapaknya berkata, pamanku berlebihan dalam berwudu, lalu ia berkata kepada Abdullah bin Said, beritahu kami berdua bagaimana kamu melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wudu. Abdullah bin Zaid minta bejana berisi air, lalu ia menuangkan ke telapak tangannya dan mencucinya tiga kali. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut, lalu berkumur dan mengeluarkan air dari dalam hidung sebanyak tiga kali dari satu cidukan tangan. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana, menciduk air dan membasuh mukanya tiga kali. Kemudian membasuh tangannya sampai siku dua kali dua kali. Kemudian mengambil air dengan tangannya dan mengusap kepalanya, ia tarik tangannya ke belakang kepala lalu dikembalikan ke depan kemudian membasuh kakinya. Setelah itu berkata, begitulah aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. 62. Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, telah mengabarkan kepada kami, Hamad dari, Sabit, dari, Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta untuk diambilkan bejana berisi air kepada orang-orang, maka diberikanlah satu bejana besar dan beliau meletakkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Anas berkata, aku sengaja memperhatikan air yang keluar dari selah-selah jari beliau. Anas melanjutkan, aku menduga bahwa orang-orang yang berwudu saat itu berjumlah antara 70 hingga 80 orang. 63. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami, Misar berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Jabar berkata, aku mendengar Anas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh atau mandi dengan satu so hingga lima mut dan berwudu dengan satu mut. 64 telah menceritakan kepada kami Ashbak bin Al-Faraj Al-Misri dari Ibnu Wahab berkata, telah menceritakan kepadaku Amru bin Al-Harits, telah menceritakan kepadaku Abu an natler dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Umar, dari Sa'd bin Abu Waqosh, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau mengusap sepasang sepatunya. Abdullah bin Umar menanyakan hal ini kepada Umar ia lalu menjawab, ya. Jika saat menceritakan kepadamu sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka janganlah kamu bertanya kepada selainnya. Musa bin Uqbah berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu An-Natler bahwa Abu Salamah menceritakan kepadanya bahwa saat menceritakan kepadanya dan Umar menyebutkan kepada Abdullah seperti itu. 65 telah menceritakan kepada kami Amru bin Khalid Al-Harani berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yahya bin Said, dari Sa'd bin Ibrahim, dari Nafi bin Jubair, dari Urwah bin Al-Mugiroh bin Syubah, dari bapaknya. Al-Mugiroh bin Syubah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau keluar untuk buang hajat, Lalu Al-Mugiroh mengikutinya dengan membawa bejana berisi air. Selesai buang hajat, Al-Mugiroh menuangkan air kepada beliau hingga beliau pun berwudu dan mengusap sepasang sepatunya. 66. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Jafar bin Amru bin Umayyah al dalamri bahwa bapaknya mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap sepasang sepatunya. Hadis ini diperkuat oleh Harb bin Syadat dan Aban dari Yahya. 67. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Al-Auzai, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Jafar bin Amru bin Umayyah, dari bapaknya ia berkata, Aku melihat Nabi saw Alaihi Wasallam mengusap sorban dan sepasang sepatunya. Hadis ini diperkuat oleh Mamar dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Amru, berkata, Aku melihat Nabi saw Alaihi Wasallam. 68 telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, berkata, telah menceritakan kepada kami, Zakaria, dari Amir, dari Urwah bin Al, Mugiroh bin Syubah, dari bapaknya ia berkata, Aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Aku lalu merunduk untuk melepas kedua sepatunya, namun beliau bersabda, biarkan saja, karena aku mengenakannya dalam keadaan suci dan beliau hanya mengusap sepatunya. 69. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam, dari Atta bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan paha kambing kemudian sholat dan tidak berwudu lagi. 70. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ukail, dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku, Jafar bin, Amru bin Umayyah, bahwa, bapaknya, mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong daging paha kambing. Saat panggilan sholat tiba beliau langsung meletakkan pisaunya dan sholat tanpa berwudu lagi. 71 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Said dari Busyair bin Yasar, mantan budak Bani Haritsah, bahwa Suwaid bin An-Nu'man mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada tahun pendudukan Haibar hingga ketika mereka sampai di Syahba, suatu wilayah di pinggiran Haibar, beliau mengerjakan sholat asyar. Lalu beliau minta diambilkan makanan dari perbekalan yang mereka bawa, namun tidak didapatkan kecuali makanan yang terbuat dari kurma dan gandum. Beliau kemudian memerintahkan untuk menghidangkannya, maka dicampurlah makanan tersebut dengan air hingga menjadi adonan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dan kami pun ikut makan. Setelah itu beliau berdiri untuk sholat maghrib, Beliau lalu berkumur-kumur dan kami juga ikut berkumur-kumur, lalu beliau sholat tanpa berwudu lagi. 72. Dan telah menceritakan kepada kami Ashbak berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab berkata, telah mengabarkan kepadaku Amru bin Al-Harits dari Bukair, dari Quraib, dari Maimunah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan daging paha kambing di sisinya kemudian sholat tanpa berwudu lagi. 73 telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair, dan Kutaibah, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ukail, dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin, Abdullah bin, Utbah dari Ibnu, Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum susu kemudian berkumur-kumur. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya susu mengandung lemak. Hadis ini dikuatkan oleh Yunus dan Soli bin Kaisan dari As-Suhri. 74 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian mengantuk saat sholat hendaklah ia tidur hingga hilang kantuknya, karena bila sholat dalam keadaan mengantuk ia tidak menyadari, mungkin ia bermaksud beristighfar padahal bisa jadi ia mencaci dirinya. 75. Telah menceritakan kepada kami Abu Mamar berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Ayub dari Abu Kilabah dari Anas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian mengantuk saat sholat, hendaklah tidur dahulu, hingga ia mengetahui apa yang ia baca. 76. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Amru bin Amir berkata, Aku mendengar Anas bin Malik berkata. Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Musadat berkata. Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan berkata. Telah menceritakan kepadaku Amru bin Amir berkata. Aku mendengar Anas bin Malik berkata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu setiap kali akan sholat. Aku bertanya, Bagaimana cara kalian melaksanakannya? Anas bin Malik menjawab, setiap orang dari kami mencukupkan dengan sekali wudhu, selama tidak berhadas batal. 77. Telah menceritakan kepada kami, Khalid bin Mahlat berkata, telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal, telah menceritakan kepadaku, Yahya bin Said berkata. Telah mengabarkan kepadaku, Busyair bin Yasar berkata, telah mengabarkan kepadaku Suwaid bin An-Nu'man berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun penaklukan Haibar, hingga ketika kami sampai di suatu tempat bernama Syahba, beliau mengimami kami sholat asyar. Selesai sholat beliau minta disajikan makanan, namun tidak ada kecuali makanan yang terbuat dari kurma dan gandum, lalu kami makan dan minum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak untuk melaksanakan sholat maghrib. Beliau berkumur lalu memimpin kami melaksanakan sholat maghrib tanpa berwudu lagi. 78. Telah menceritakan kepada kami Utsman berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Mujahid dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati perkebunan penduduk Madinah atau Makkah lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kubur mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan dosa besar. Lalu beliau menerangkan, yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satunya lagi disiksa karena suka mengadu domba. Beliau kemudian minta diambilkan sebatang dahan kurma yang masih basah. Beliau lalu membelah menjadi dua bagian, kemudian beliau menancapkan setiap bagian pada dua kuburan tersebut. Maka beliau pun ditanya, "Kenapa tuan melakukan ini?" Beliau menjawab, "Mudah-mudahan siksanya diringankan selama dahan itu masih basah." 79 telah menceritakan kepada kami, Yakub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepadaku Rauh bin Al-Qasim berkata, telah menceritakan kepadaku Atta bin Abu Maimunah dari Anas bin Malik berkata, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat aku selalu mendatanginya dengan membawa bejana berisi air, sehingga beliau bisa bersuci dengannya. 80 telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Musanab berkata, Muhammad bin Hazm berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi, dari Mujahid, dari Taus, dari Ibnu, Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di dekat dua kuburan, lalu beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satunya suka mengadu domba. Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah, beliau lalu membelahnya menjadi dua bagian kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat pun bertanya, Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Beliau menjawab, Semoga siksa keduanya diringankan selama batang pohon ini basah. Muhammad bin Al-Musana berkata, telah menceritakan kepada kami Waki, berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi, ia berkata, aku mendengar Mujahid menyebutkan seperti itu, tidak bersuci setelah kencing. 81. Telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami, Hamam telah mengabarkan kepada kami, Ishak dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang Arab Badui kencing di dalam masjid. Beliau lalu bersabda, biarkanlah. Setelah orang itu selesai, beliau meminta air dan menyiram bekasnya. 82. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami, Shuaib, dari as zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin, Abdullah bin, Utbah bin Masud, bahwa Abu Hurairah berkata, seorang, Arab Badui berdiri dan kencing di masjid, lalu orang-orang ingin mengusirnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada mereka, biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba air, atau dengan seember air, Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan. 83. Telah menceritakan kepada kami dan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Said berkata, aku mendengar Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang bab menyiramkan air pada bekas kencing telah menceritakan kepada kami, Khalid bin Mahlat berkata, dan telah menceritakan kepada kami, Sulaiman, dari Yahya bin Said berkata, Aku mendengar Anas bin Malik berkata, Seorang Arab Badui datang lalu kencing di sudut masjid, maka orang-orang pun ingin mengusirnya, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka. Setelah orang itu selesai dari kencingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta setimba air lalu menyiram pada bekasnya. 84. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah, Umul Mukminin. Ia berkata, pernah seorang bayi dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bayi tersebut kencing hingga mengenai pakaiannya. Beliau lalu minta air dan mengusapinya dengan air tersebut. 85. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ummu Qais binti Misan, bahwa dia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa anaknya yang masih kecil dan belum makan makanan. Rasulullah lalu mendudukkan anak kecil itu dalam pangkuannya sehingga ia kencing dan mengenai pakaian beliau. Beliau kemudian minta diambilkan air lalu memercikkannya dan tidak mencucinya. 86 telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syubah dari Al-Amasi, dari Abu Wail, dari Hujaifah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum. Beliau lalu kencing sambil berdiri. Kemudian beliau meminta air, maka aku pun datang dengan membawa air. Kemudian beliau berwudu. 87 telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami. Jarir, dari, Mansur, dari Abu Wail, dari Hujaifah, berkata, Aku berjalan-jalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lalu mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum di balik tembok dan kencing sambil berdiri sebagaimana kalian berdiri. Aku lalu menjauh dari beliau, namun beliau memberi isyarat kepadaku agar mendekat, maka aku pun mendekat dan berdiri di belakangnya hingga beliau selesai. 88. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ararah berkata, telah menceritakan kepada kami, Syubah dari Mansur, dari Abu Wail, ia berkata, Abu Musa al-Ashari sangat berlebihan dalam urusan kencing. Ia berkata, jika Bani Israel kencing lalu mengenai pakaiannya, maka mereka memotong pakaiannya. Maka, Hujaifah pun berkata, Aku tidak setuju. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing sambil berdiri di tempat pembuangan sampah. 89. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin al musana berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisham berkata, telah menceritakan kepadaku Fatimah dari Asma, berkata, seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, bagaimana pendapat Tuhan jika salah seorang dari kami darah haidnya mengenai pakaiannya? Apa yang harus dilakukannya? Beliau menjawab, membersihkan darah yang mengenai pakaiannya dengan menggosoknya dengan jari, lalu memercikinya dengan air. Kemudian sholat dengan pakaian tersebut. 90 telah menceritakan kepada kami Ab dan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak berkata, telah mengabarkan kepada kami Amru bin Maimun Al-Jazari, dari Sulaiman bin Yasar, dari Aisyah, ia berkata, Aku mencuci kain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sisa dari janabat, kemudian beliau keluar untuk sholat, sementara kainnya masih nampak basahnya. 91 telah menceritakan kepada kami Kutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid berkata, telah menceritakan kepada kami Amru, yaitu Ibnu Maimun dari Sulaiman bin Yasar berkata, aku mendengar Aisyah berkata. Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Musadat berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Maimun, dari Sulaiman bin Yasar berkata, Aku bertanya kepada Aisyah tentang mani yang mengenai pakaian. Ia lalu menjawab, Aku pernah mencuci air mani dari pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu keluar untuk sholat sementara sisa cucian masih nampak pada pakaian beliau. 92 telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail al-Minkori berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Maimun berkata, Aku bertanya kepada Sulaiman bin Yasar tentang pakaian yang terkena janabat mani, ia menjawab, Aisyah pernah berkata, Aku pernah mencuci air mani dari pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau keluar untuk sholat dan sisa cucian masih nampak pada pakaian beliau. 93. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Maimun bin Miran dari Sulaiman bin Yasar, dari Aisyah, bahwa ia pernah mencuci air mani dari pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku masih melihat bekas sisa cucian itu. 94. Telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Sa'id dari Ayub dari Abu Kilabah dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari Ukel atau Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan, mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta, zakat ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang kepada pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi. Abu Kilabah mengatakan, mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan Rasulnya. 95 telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Ettayah Yazid bin Humaid dari Anas berkata, sebelum masjid dibangun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing. 96. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku, Malik dari Ibnu Syihab As-Suri, dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Maimunah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang bangkai tikus yang jatuh ke dalam lemak minyak samin. Maka beliau menjawab, buanglah bangkai tikus itu ada apa yang ada di sekitarnya, lalu makanlah lemak kalian. 97. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami, Man berkata, telah menceritakan kepada kami, Malik dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin, Abdullah bin, Utbah bin Masud dari Ibnu, Abbas dari Maimunah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang bangkai tikus yang jatuh ke dalam lemak minyak samin. Beliau lalu menjawab, buanglah bangkai tikus itu dan lemak yang ada di sekitarnya. Man berkata, telah menceritakan kepada kami, Malik, apa yang aku tidak bisa menghitungnya ia berkata dari Ibnu, Abbas dari Maimunah. 98. Telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami, Mamar dari, Hamam bin Munabi, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Beliau bersabda, setiap luka yang didapatkan seorang muslim di jalan Allah, maka pada hari kiamat keadaannya seperti saat luka tersebut terjadi. Warnanya warna darah dan harumnya sewangi misik. 99. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Shuaib berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu As-Sinat bahwa Abdurrahman bin Hurmus al-Arai menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Abu Hurairah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kita adalah orang yang datang terakhir dan akan menjadi yang pertama pada hari kiamat." 100. Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadis sebelumnya dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing pada air yang tidak mengalir, lalu mandi darinya. 101. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepadaku, Bapakku, dari Syubah, dari Abu Ishak, dari Amru bin Maimun, dari Abdullah berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud, beliau mengucapkan, dalam jalur lain disebutkan, dan telah menceritakan kepadaku, Ahmad bin Usman berkata, telah menceritakan kepada kami, Syurai bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf dari bapaknya, dari Abu Ishak berkata, telah menceritakan kepadaku Amru bin Maimun, bahwa Abdullah bin Masud menceritakan kepadanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dekat Ka'bah sementara Abu Jahal dan teman-temannya duduk di dekat beliau. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, siapa dari kalian yang dapat mendatangkan isi perut jerohan unta milik Bani Fulan, lalu ia letakkan di punggung Muhammad saat dia sujud. Maka berangkatlah orang yang paling celaka dari mereka, ia lalu datang kembali dengan membawa kotoran unta tersebut. Orang itu lantas menunggu dan memperhatikan, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud kotoran itu ia letakkan di punggung beliau di antara kedua pundaknya. Sementara aku hanya bisa melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Duh, sekiranya aku bisa mencegah. Abdullah bin Masud melanjutkan kisahnya, Lalu mereka pun tertawa-tawa dan saling menyindir satu sama lain sedang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud. Beliau tidak mengangkat kepalanya hingga datang Fatimah. Fatimah lalu membersihkan kotoran itu dari punggung beliau. Setelah itu baru Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya seraya berdoa, "Ya Allah, aku serahkan urusan Quraisy kepadamu." Sebanyak tiga kali, maka doa tersebut membuat mereka ketakutan. Abdullah bin Mas'ud meneruskan, sebab mereka yakin bahwa doa yang dipanjatkan tempat itu akan diterima. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut satu persatu nama-nama mereka, Ya Allah, aku serahkan urusan Abu Jahal kepadamu, Utbah bin Rabiah, Syaibah bin Rabiah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Halaf dan Uqbah bin Abu Muaid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut yang ketujuh tapi aku lupa. Abdullah bin Masud berkata, sungguh aku melihat orang-orang yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut terbantai di pinggiran lembah Badar dalam perang Badar. 102 telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Humaid, dari Anas bin Malik, berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludah di dalam kainnya. Abu Abdullah berkata, hadis ini disebutkan secara panjang lebar oleh Ibnu Abu Maryam. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Ayub telah menceritakan kepadaku, Humaid berkata, aku mendengar Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 103. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami, Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, setiap minuman yang memabukkan adalah haram. 104. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad yaitu Ibnu Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami, Sufyan bin, Uyainah, dari Abu Hazm ia mendengar, Sal bin Sa'd As-Saidi, ditanya oleh manusia sedang saat itu antara aku dan dia tidak ada seorang pun yang lebih mendengar tentang pengobatan luka yang diderita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjawab, tidak ada seorang sahabat yang masih hidup yang lebih tahu tentang itu daripada aku. Pernah, Ali datang membawa perisai berisi air, Lalu Fatimah membersihkan darah yang ada di wajah beliau, lalu diambilnya tikar kemudian dibakar dan ditempelkan pada lukanya. 105. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Gailan bin Jarir dari Abu Burdah dari bapaknya ia berkata, Aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku dapati beliau sedang menggosok gigi dengan siwak di tangannya. Beliau mengeluarkan suara, uu, sementara kayu siwak berada di mulutnya seolah ingin muntah. 106. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan. Kepada kami, Jarir, dari, Mansur, dari, Abu Wail, dari, Hujaifah berkata, Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun di malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. 107. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mukatil berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami. Sufyan, dari, Mansur, dari, Sa'ad bin, Ubaidah dari Al-Bara bin Asif berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendatangi tempat tidurmu maka wudulah seperti wudhu untuk sholat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu dan ucapkanlah, Allahumma, aslam tu waji ilaika, wa fawadel tu amri ilaika, wa aljaktu zari ilaika rogbatan, wa rogbatan ilaika lamalja, wa lamanja ila ilaika, Allahumma amantu bi kitabika lazi anzalta wa nabiika arsalta, Ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu dengan perasaan senang dan takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari siksamu melainkan kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan dan kepada nabimu yang engkau utus. Jika kamu meninggal pada malammu itu, maka kamu dalam keadaan fitrah dan jadikanlah doa ini sebagai akhir kalimat yang kamu ucapkan. Al-Bara bin Azib berkata, maka aku ulang-ulang doa tersebut di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai pada kalimat, Allahumma amantu bi kitabika lazi anzalta. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan, aku ucapkan, wa rasulika, dan Rasulmu, beliau bersabda, jangan, tetapi, wanabi ikalazi arsalta, dan kepada nabimu yang engkau utus.